No puedo quitármelo de la cabeza. ¿El que era de la anciana? Sí. Es que es muy fuerte, de verdad. Ya, pero tienes que quitarle hierro. Es la vida. Es la muerte, querrás decir. La muerte forma parte de la vida. Ya, pero que se te muera alguien al lado y mirándote a los ojos. Es un poquito fuerte, ¿no crees? La verdad que es fuerte, sí lo es. Esa señora me estaba pidiendo ayuda mientras le daba el infarto. Sí, pero tú no pudiste hacer nada. Los enfermeros llegaron tarde, si es que estas cosas son así. ¿Te das cuenta de que fui la última persona a la que vio? No lo había pensado, pero sí. Se fue a la tumba con unas bonitas vistas. Pablo, de verdad. He visto cómo sus ojos dejaban de brillar. Cómo se le apagaba la mirada. Es que es muy fuerte, Pablo. He visto cómo a una persona se le escapaba la vida. Cariño, tienes que pasar página. Ha sido una experiencia muy dura, pero la vida sigue. Ingria. Se llamaba Ingria. Sí, tenía nombre extranjero. Debía ser rumana o polaca, no sé. Bueno, yo me voy a trabajar. Lo mejor será que te vayas a la cama si cuando despiertes ya estaré aquí. ¿No podrías cambiar el turno? No puedo, pequeña. Ya sabes que tengo que avisar con antelación. Ya, Pablo, pero esto ha sido un accidente. Pero nada grave. Te has roto una pierna. Eso no es motivo para cambios de última hora en el trabajo. Además, hace nada volvimos de vacaciones. No puede ser. Cualquier cosa me llamas al móvil, ¿vale, guapa? Vale. Que tengas buena noche. Y tú. <laughs> Venga, descansa. Adiós. Oye, Pablo, por favor, ¿podrías cambiar el turno? Oye. ¿Pablo? María. ¿Pablo, me oyes? ¿Ya? Pablo. María, no te oigo. ¿Pablo, me oyes?